Na casa 1.3, você coloca os recursos que você precisa para essa prática. Tem gente que vai é, utilizar um tapetinho de yoga, tem gente que vai é, usar um, um violão, e tem gente que pode baixar um aplicativo que auxiliam bastante alguém a iniciar esse tipo de prática, a concentrar na respiração, a controlar o tempo, ou ouvindo um som. São recursos úteis, viáveis e possíveis de se praticar meditação em qualquer lugar e a qualquer momento.